cae bonvenon venon al nia nova Zamenhof a medito. Hodiau mi volas eh, preni el alia libro verkita de Zamenhof, kio estas la fundamento de Esperanto. Mi trovigas en mia laborciambro en la universitato, cae mines cias, ciumi daure raitos en veni en la venonta monato, char ec de civespere en uh, Nederlando ec activigas la novai virusa in regulo in do facte ni estos en uh, tiel nomata duon uh, trud isoligio kai do ne claras eh, chu mi raitos venio a ne. kai multa i libro i facte estas citie do mi montros ilin al vi rapide Por la e qui vidas tio estas estas du vizoi orciu parto kai estas alia alia colecto, iom pli caosa cae tria collecto citie. Nu, do, mi ne povas movi cion eh, cie ciam, cae do, ni revenu al ni. Do, eh, mi profitas la occasion eh, havi alian vercon sub mia naso, Kai estas interesse vidi kai legi la exercaron char en la exercaro estas eh, kelka uh, frazo i kiu povas instigi kun mediton do en la exercaro de la fundamento de esperanto pagio 106 paragrafo 22 La unua fraso estas la sekva. Fluanta aquo estas pli pura ol aquo staranta sen move. Kai mishatas ĉi tiun frazon. Ĉar uh, tio memorigas al mi la kanalojn de Amsterdamo. Kies aquo kelkfoje fluas mal rapide, quel foie stagnas, cae do, tio influas la purezzon de aquo. Cae ni vivas tempo in dum ciam ni devas esti pretai esti fluanta aquo, mi pensas, por esti pli purai char se ni staras sen move, kio povas okazi al ni? Shaina strange diri tion antau o jus antau ol comenzo de trud isoligio quancam duon trud isoligio sed ja do mi pensas che al la unía y perspectivo inde vas esti mal fermita i charne niu po vas diri ki u ki formon prenos la estontezo nu Coran dankon pro via tento. Gis morgau. Eble mi de nove filmetos ion, mines sias, sed povas esti. Ču vi šatus, havi mal longa in filmeto, in mine plu petos uh, musicon al, uh, al Paolo Ghiglione, kiu estas tre occupata nun, sed eble pos est interesse vidium de la urbo en citiu espereble ex ordinara tempo quiu alvenos To Tode nove gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.